blind test de weèi que tira do de capssus de brigado menestres qui puètz trobar en la nostra butigaine. Zapp, zapp, zapp, meleua guzi zabitu pintrat Arruze, flaireian, bibalu bet Boto da rod, buneo